Q 宝，一款真正人性化的智能语音。Q 宝，别唱了，我醒了。快一快一快一快一。Q 宝，外面太亮了，帮我把窗户关上。通过。不关就不关吧。你帮我跟领导发个信息，就说我身体不舒服，帮我请个假。辛苦了。 我没病，我就是太困了。你就跟他说我生病了吧。同胞失去了生命，被恐怖分子残忍杀害，令人深感痛心。我们怀念他们。Q 宝，谢谢你。我们要万众一心，加油干。Q 宝更懂生活，更懂你。Q 宝，你觉得我好看吗？精神细腻。 好看喽！传承了萨格尔王伟大史诗。Q 宝，你觉得我穿这件衣服怎么样？快递、快递、快递、快递。Q 宝，你快帮我参谋参谋，穿哪件好看？好纠结啊！快递、快递、快递、快递、快递、快递、快递。宽衣。你呀，小嘴跟抹了蜜似的，帮我问一下爸爸今晚想吃什么。吃饱了没事干。那我出去买菜了，记得下午四点指导小达做作业。Q 宝，我不想写作业。哪怕烈火焚身也。 岿然不动，直至付出生命。Q 宝内含五十八个学科，二十一门外语，是孩子的贴心老师。Q 宝，Q 宝，这个单词怎么念啊？不会，不会，不会。那这句话用日文怎么翻译？不会，不会，不会。他们昼伏夜出，是一个个捕鼠小能手，是人类的好朋友。Q 宝，他们指的是什么呀？热锅上的蚂蚁。不要干这种事情，头上三尺有神明。 啊，一定要有敬畏之心。Q 宝更有多种语音包，让您的智能生活不再单调。Q 宝，我渴了。满脸是粪。Q 宝，这个是什么呀？热锅。这是高压锅。吃一堑长一智，是吧？这今后经验就多了。爸爸哄我睡觉嘛。 让 Q 宝陪你好不好？好。我青年时代就读过《西游记》《马可波罗游记》《左丘明左传》。Q 宝，真正是您家庭的一员。Q 宝，帮我买几盒纸巾。就不做了，睡大觉啊！第二天重新来过。喂，老婆，你听我说，不是你想的那个样子的。我听你这个王八。 我王八蛋，那我是王八蛋，你是什么？你猪狗不如啊！被老婆拉下水，被孩子拉下水，啊，被这些身边的什么秘书啊，其他身边人七大姑八大姨拉下水。对不起，是我错了。我老公，是我错了。为官一任，造福一方，功成不必在我。Q 宝，他值得陪您到老。